پیش درآمد ماهور قسمت سوم از مرتضاخان نیدا بود سرعت 60 برای هر سیاه در این قسمت ما به گوشه شکسته نظر میکنیم گوشه شکسته در دستگاه ماهور گوشه ای هست که ما رو به افشاری سل میبره وقتی ما در ماهور دو هستیم با تاکید روی سل که پنجم بالاتر از نوت دو هست فضای موسیقیمون رو عوض میکنیم و با کرون کردن می به سمت حال هوای افشاری میره اگرچه در این قسمت زیاد در فضای افشاری یا شکسته باقی نمونده ولی به اون نظر کرده و بعد فرود ابتدا با جمله به این شکل سول رو تاکید میکنه دو سول سول سول بم بم و تکرار اون بعد از ریز استفاده میکنه که ریز در این مجموعه با خط تیره زیر نوت نشون داده میشه که سعی میکنیم تکریز بزنیم فا فا سا فا فا سا حالا از سل برمیگردیم سل سل فا می کرن. بم بم یه نیم جمله دو لا سل و یک پله تر دو سل فا سل دوباره همون جمله قبلی از فا فا فا سل تکرار فا فا سل سل سل فا میکرون بم بم حالا آماده میکنیم خودمون رو برای فرود به خود ماهور برگشت به ماهور دو فا فا فا بم بم و این تکرار میشه بعد میگیم فا فا سول لا سی سول فا سول می همین تم از می می می فا سول فا سول می فا ره همین تم از ره ره ره می فا سول می فا ره می دو دو جمله پایانی لا سی دو و تکرار از قسمت فرود دو سول سول سول لا دو سفید دو زر و دو تا پا طول میکشن و ریزمون دو تا پا ادامه دار خواهد بود دو به یک یک حرکت میکنه و سی سل فا سل می بعد با یک میه مقب می می فا می به فا یک یک سل فا سل می انگشت اول می فا ره ره می فا سل می فا ره می دو دو لا سی دو هم تکرار فا فا سل لا سی فا می تمرین رو با سرعت 60 اجرا میکنیم Bye. Bye.